sampai raya. Alung uh, nak jauh belang ah, raya. Ino, home belum kau di Ino, belum pak home, home belum kau di Ino. Kotre nak kau ni jauh kan? Kotre. Alung pegawai prele dan kau jauh. Kau orang sini saja yang orang lah tu. Pade, eh pak eh. Mau besit. Puji pak. Apa ni? Kita dari pak ni yang nombah Honda. Mana? Pihana. Ma gara-gara? Mau ni ada mebu. Kau ni boleh. mak. Orang terlepam. Pepek, pepek. Lalu kan juga dia. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hai bang. Hai bang pat nu. Hai bang kali ke janjian dua tu pakai hana drone guna. Oh be be raya. Oh lu nak jauh belang raya. Jino home lu muka di Jino nombor 4 home home lu muka di Jino nombor 4. Oh Jino aku jak. Ha oh, baik lah. Ha dia berarti nak jadi aku jauh belang. Jino dah merempak. Oh, mau kau dia tu inan dong nombor empat. Oh, mau kau nak mungkin di Ay, kalau pegaw, ya ublang. Ya Allah, kung kalau pegaw mo na, gaya bawai. Ano ya dila, kan lah, ya ublang na. Ano po, iro, kay truk. Ano po. Bano do, adila, ano? Ah, punahay. Po, po, punahay. Kung kalau pegaw, baro, no baro, kuya, ka merempak. Mak, kalau pegaw, hanya ku merempak. Ilang mo, ilang mo, kau aja janji ni, putro. Ilang ku ama, eh, gede ulancu. Papa jauh mibi. yang hawa lah, aku. Anjir, anjir, anjir, anjir, bang hai anjir, anjir, dengan ada terus kejap lep. Nyoci ku ulah ke apa pada eh, buka? Buka dik. Minggu ke dah jak. Uh, tinggal minggu ke dah jak. Tempat abang tu bay. Kan je cik main ni perah lagi nyan. Ilung ku sabar cik. Nyan janji ni perah ni tim jak minggu ke. Baik ni perah ni tim lah. Ilung sakit hati ku. Haju. Ah, uh, Sekejap apa? Haju. Ah, Boleh tak tahu. Ilung pergi ke telefon lemak. Aku yeah. sangat. Ilung telefon apa? Kau nak dek? Kontrak lah kau ni je. Kau hek ku prek. Haa. Bek prek sampai pek hai. Prek le. Bek prek kata dek uranya. Nanti ada jalan ni. Jino baru buat jalan nak tung roh aku. Nja je Jino bagah-bagah. Haa je. Jino kau jat. Dia siap menyalangkan ni pegah. Nyo Jino ku prek laju. Dah ya pinyo. Pinyo. gegar. Lah oh, kau trip lah kau kejap. Oh, hebat ke pada. Kau kau ni jap. Kau hat dah prek. Kalau pegang prek leh dan kejap. Kau orang ya, dah jap orang sepot. Asyik. Ya, ada. Ayah nandai yang pihak Honda nyo kafe nyo. Puji ba. Apa mio? Kipas. Ba Honda na mio macut. Piluat ide. Mana kalu buga? Atam pe pe ada telefon. Bagi pe nak buga mai ko tak tatula ayo. Tatula. Moya tu. Moya tula. So je kak lagi ya bang ini Rumah dia urus. Mak habis sit. kadang ini oleh ba kuasa sampai ndak lebah. The fucking Eagle Double G. Bukan Haide, ya. dengarlah penjelasan. Hana pula elok dengar penjelasan Baro ni bang. Iron lumpur raya badan raya pengut biraya. Hana pula dengan ron bang. Tak jeno mentau. Be Haide ha. Bu be be lu mulai hubungan dari jenis tingnya Hana pula elok gerak ni kasih meno. Baik dengan Ron. Idro emang lain dengan Ron. Selingkuh pada hari ni pegak badung. Alah, selingkuh pada hari ni. Kau berapa berat playboy. Menyalahkan lu hayuk cahaya dengan kena lagi ya. Belum lagi bodoh baron. Aku fikir dia lagi apa? Aku dia buat. Bagaimana dia? Ya, dah awak gede. Alah, tak apa-apa. Anda ambil minyak. Cewek, anak ni. Baru tulak di rokok. Cik rakyat dia tu. Thank you. Wow, kenapa tu? Oh, kan, ah. Assalamualaikum salam Kau nak ni? Haa Baik ah, lah step fast. gele